Het is voor mij zo so lekker dat jy hierdie derde geleentheid saam met my deel op ons korte reeksie van Abraham se geloofsreis. En ek wil graag by hierdie geleentheid net met jou praat uit Genesis 18 uit oor God wat sy woord hou. Nou weet jy in ons lewens is dit mos so dat wanneer jy die, die heel minste verwag, dat daar iets ingrypends gebeur. Dalk sien jy uit na een of ander iets al vir 'n jaar of 2 en daar gebeur niks nie en dan skielik op 'n dag wat jy dit glad nie verwag nie, dan gebeur daai ding. Kom ek vra vir jou, wie van ons het COVID 19 verwag? En ons lewens is ingrypend verander deur die beperking. Ja, ons praat van niks is meer dieselfde nie. Niks is meer normaal nie. Ag en die reaksies wissel mos nou van positief na negatief toe. Mense wat sê hulle verlang na hulle familie en vriende. Ek wat sê ek wil graag uit eet en sommer net lekker kuier met 'n bottel wyn en die tipe van goed. <laughs> En ons lewens het traumaties verander en ons moes nuwe waardes en nuwe gewoontes aanleer. En in die proces leer ons dalk ons self bykie beter ken. En weet jy wat, ek dink ons moet in die oomlik in vandag teenwoordig wees. Dis waar sin en betekenis lee. Nie om net te wens na die uitkomst nie, want <laughs> baie keer stel die uitkomst ons te leer. Maar om in vandag te lewe beteken om God so te vertrou dat ek en jy nie net sal vra wat gaan die nuwe normaal wees nie of wanneer gaan wie nou wat doen nie of hoe gaan die regering hierdie probleem hanteer nie. Ai. Ek wens ek en jy wil net God vertrou vir die uitdaging wat hy vandag op ons pad gee. Nou Genesis 18 gebeur ongeveer toe Abraham 99 jaar oud was. Ons het in Genesis 12 gesien hy was 75 toe hy uit Ur van die Galdeërs weggetrek het na Kanaan toe. So daat 24 jaar verloop. En daar's nog nie 'n nageslag vir Abraham nie en hy besit nog niks van die land nie. En hy beleef nie noodwendig dat hy 'n seun vir die volke is. Nie. So wat gaan nou word? En dan op hierdie kritiese oomblik kom God en hy verskyn as dit ware fisies aan Abraham. Ons lees in die eerste 15 verse baie duidelik daarvan. Abraham sit daar by sy tent eendag rustig. Hy het siesta gehou. Dis hier oor middagete is lekker warm in Palestina sit buitekant en ek dink hy vang so 'n bietjie vis. <laughs> en skielik kom hier drie manne aangestap. Die Here wat in die fisiese gestalte van drie manne by Abraham kom kuier. Wat 'n wonderlike voorreg. Abraham sien die drie vreemdelinge en soos ek en jy weet, is vreemdelinge daai tyd baie gasvry hanteer om die waarheid te sê. Dit was 'n groot belediging as jy nie vreemdelinge wil ontvang nie. So Abraham hardloop hulle tegemoet en smeek hulle om net vir 'n stukkie brood hier na sy huis toe te kom, veral omdat dit nou lunchtyd is. En daar is mos 'n ou stukkie brood. <laughs> En dan lees ons hoe Abraham 'n groot feesmaal vir hierdie drie manne voorberei. Die stukkie brood word 16 kg meel se so roosterkoeke. En saam met hierdie bietjie brood word 'n kalf geslag en voorberei. Abraham gee sy heel beste vir die besoekers en hy hanteer hulle so gasvry soos 'n mens maar kan droom om te hê. En God kom in hierdie fisiese gestalte om eintlik sy woord aan Abraham te bevestig, sy belofte aan Abraham te bevestig. As die besoekers klaar geëet het en dit raak bietjie rustig, hulle het lekker fees gevier en gekuier, dan vra die Here: "Waar is Sara?" Weet jy wat? ek gaan volgende jaar hierdie tyd terugkom en Sara sal 'n seun hê. Nou as ek hierdie gedeelte interpreteer, dan sien ek eintlik hoe dat Abraham Sara op hulle laagtepunt is wat geloof aanbetref ten opsigte van die nageslag belofte. En hoe dat God juis op hierdie stadium kom en 'n tydmerker definitiewe datum vir Sara gee uit sy groot genade uit. Nou Sara staan hier agter die tentdoek en sy lag. En onmiddellik weet die Here sy het gelag. Maar weet jy wat as ek Sara se lag interpreteer dan is dit 'n pijn lag, dan is het uit die moedeloosheid, uit die teleurstelling uit, uit die ontnuchtering uit, dat niks van haar waar geword het, dat God net nie sy woord gehou het nie. En hier kom God en hy bevestig fysisch een tyd, so dat Abram en Sarah kan weet, God hou sy woord. Ons, op ons geestelike reis, na betekenis en na sinvolheid, betekenis, het hierdie oomblik en dit kan wees dat jy in sulke omstandighede is waar jy dink God hou nie sy woord nie. Waar jy ook pyn en ontnugtering en teleurstelling beleef. En dan staan hier een groot versie wat ek graag met jou wil deel in vers 14 waar die Here Sara konfronteer oor die lag en hy vra vir Sara hierdie vraag: Is iets te buitengewoon vir die Here? Is iets te buitengewoon vir die Here? Is my mag so beperk dat jy dink ek kan nie? Op die vasgestelde tyd sal ek terugkom. Volgende jaar hierdie tyd sal jy 'n seun hê. Wow, ek dink is geweldig groot. Dat God kom en ten spyte van ons emosies en al die goed wat ons altyd terughou, net vir ons kom bevestig dat niks niks niks vir hom te buitengewoon is. Maar dit wys ook vir my dat God by sy oorspronklike plan bly. Weet jy, sy plan is soveel groter as Abraham en Sara. Sy plan is baie groter as wat mense sê. Sy plan is baie groter as die planne wat ek en jy sien om te maak. Jy's in hierdie tyd van inperking sodat ons iewers te kan kom. Hy wil net baie meer doen en hy wil vir ons vra om in ons emosies by hom te bly en vas te hou aan die feit dat hy sy woord hou. God se woord is vol beloftes en dis het, as dit ware asof God na my en na jou toe kom en sê glo my beloftes. My beloftes staan vas. Glo dit. Jy gaan niks sien nie. Jy gaan vir lang tye dink daar's geen voordeling geloof, maar niks is te buitengewoon nie vir die Here nie. God kyk net radikaal anders en soos wat ons die vorige keer gesê het, hy maak sy groter plan waar in Jesus Christus. Daar's baie meer as net Abraham, as net Sara. Maar ek en jy het die voorreg om saam met die Here te deel in die plan. Weet jy dat in dit wat ek en jy vandag doen, wat het ook al mag wees, dat dit een bouwblok is aan die groter plan van redding van God vir die wereld. En die geweldige genade dat Jesus Christus, dat die Heilige Gees ons roep en ons red, om ons te gebruik in Godse plan. Alles het sin. Alles het betekenis. En God is in alles wat met my gebeur en in alles wat ek doen rondom my. Hy gaan nie noodwendig fisies in die persoon van 'n mens kom nie. Maar weet jy as ek terugkyk op my eie lewe, dan was daar al mense wat op 'n stadium by my gestop het en my moed gegee het en 'n sinnetjie gesê het of 'n woord gegee het waaraan ek vir jare kon vashou wat my vorentoe laat beweeg op die reis nader aan God se bedoeling vir my lewe. God het nie nodig gehad om te verskyn nie. Maar hy weet hoe laag Sara op hierdie stadium is. En moenie vir Abraham weggooi nie in Genesis 17 lees ons dat hy ook gelag het toe God sê die nageslag gaan groot wees. En Abraham en Sara het saam die plan van Ismael gedoen wat nie 'n goeie plan was nie. Maar God kom in sy groot genade en weer en elke keer bevestig hy ek hou my woord, glo my woord, hou vas aan my woord. Dan kan jy deel in die seën van die verlossing van die wêreld. Genesis 18 het 'n tweede deel van vers 16 af tot by vers 33. Abram het hierdie drie manne getrakteer op sy beste. En as deel van die gasvryheid stap hy so entjie saam met hulle. En die Here dink by homself, maar ek is op pad om Sodom en Gomorra te evalueer. En ek wil dit graag aan Abraham bekend maak. Al is Abraham nie direk daarbey betrokke nie, ek wil my wil en my instelling, my intensie aan hom bekend maak sodat hy kan weet en kan sien ek is God oor die heelal, God oor die hele wêreld. Alles wat gebeur, selfs in Sodom en Gomorra, maak vir my saak. En God wil eintlik in hierdie deel kom vestig dat hy regverdig is. 100% regverdig is. En dat hy nooit verkeerd oordeel nie. Nou as jy saam met my kan visualiseer God stap en Abraham stap so saam met hulle weg en God kom en hy vat Abraham so bietjie een kant toe en hy sê vir hom ek weet nie of jy besef nie Maar daar is ontsettende groot ongeregtigheid in Sodom en Gomorra in daai plek aan die gang. En dit het na die hemel toe geroep en ek het besluit om plan te maak. Ek is op pad om te kyk of dit die moeite werd is dat Sodom en Gomorra bly bestaan. En onmiddellik voel Abraham 'n uh, eh, 'n drang in hom om met God te praat oor die regverdiges in die landstreek. Abraham dink onmiddellik aan Lot en sy gesin. Nou ons weet Lot het die heel beste gekies toe hy Sodom en Gomorra se gebied gekies het want daar's baie water en baie wyplek. En Abraham die eerste gedagte is wat van die regverdig is. En hy vra dan ook vir God hierso in vers 23: Sal u as u Sodom en Gomorra verwoes, die regverdiges saam met die goddeloses vernietig? Here, ek hou aan u vas as die regverdige. Sal u regverdiges saam met ongelowiges, saam met onregverdiges vernietig? help my asseblief om te verstaan. En iets in Abraham se gemoed, iets in sy hart, iets in sy verstand verander en hy sê, "Ekskuus Here, ek is maar swak mens, maar ek gaan met U redeneer. Ek wil in die bres kom staan vir Sodom en Gomorra sodat daar niemand verlore gaan, verwoes word wat regverdig is nie. Ek wil vir U vra as daar 50 ouens is." sal u die plek vernietig en sê God, nee. As ek 50 tel, sal ek die plek laat oorleef. En Abraham begin onderhandel. Elke keer sê hy, "Ekskuus Here, maar ek wil nog een keer probeer en van 50 af beweeg hy na 10 toe." Nou 10 was die minimum getal wat hulle in daai tyd gehad het waar jy 'n sinagoge of 'n aanbiddingsplek op die been kon bring. As jy 10 manne gehad het, dan kan jy so 'n plek stig en dan is dit formele aanbidding aan Abraham onderhandel tot hy vir die Here vra as daar net 10 regverdiges is, is sal u die plek vernietig en elke keer antwoord God nee. En hierdeur kom God en hy wil vir Abraham eintlik die twee dele van hierdie hoofstuk laat bymekaar kom. Ek wat fisies verskyn het om vir jou en Sarah op hierdie kritiese oomblik te wys dat ek my woord hou. Ek is die God wat 100% regverdig is. Want weet julle wat as die manne in Sodom en Gomorra inbeweeg en in Lot se huis op eindig, dan besef hulle daar is nie tien regverdiges nie en tog is die genade van die Here so groot dat hy Lot en sy gesin probeer red. Ons weet Lot se vrou het omgekyk en 'n soutpilaar geword. Maar ons weet dat God hulle laat vlug ten spyte van hulle klein getal. Nie een regverdige gaan verlore nie. Nou, as ek wonder of hierdie woord nog geld, dan dink ek onmiddellik aan Jesus Christus. Dan dink ek aan wat Paulus skryf in Romeine 3 vers 12 dat daar nie een mens is wat nie sonde het nie. En dan sien ek hoe God in Jesus Christus weer mens word ek wil amper sê dat die drie in een aan ons verskyn om God se wese bekend te maak en hoe dat God sy eie seun gee sodat elkeen wat glo gered kan word want daar is nie een regverdige wat hulle self kan red nie. Wow, dis so groot genade. En as ek dan besef dat hierdie woord vasstaan dat God die regverdige is, dat God niemand sal straf vir die sonde van ander nie. Dat hy sien wat ons nie sien nie. Dat hy evalueer soos ons glad nie kan nie. Dan kan ek mos sy woord vat. As hier een of ander vers staan in die in die Bybel, dan kan ek dit glo dan kan ek dit vat. Want hierdie Jesus wat mens word, sterf aan die kruis en oorwin die dood. En as Paulus dit interpreteer in 1 Korint 2 Korintiërs 1 vers 20 gaan sê hy hy Jesus is die ja op al God se beloftes. Sterker as by Abraham kan ek en jy weet God sal sy beloftes hou los van omstandighede, los van enige iets, bly sy woord tot in ewigheid staan. En God het hierdie ongelooflike vermoë om homself te verbind aan sy woord, iets wat ons as mense nie reg kry nie. As God so sê, dan is dit. Soos wat hy in die begin gesê het, laat daar lig wees, So sê hy vandag vir my en vir jou uit Genesis 18 uit vertrou my woord. Ek hou my woord. En in Jesus Christus kan ek en jy eintlik sê dat Jesus sê ek is die woord wat God was, wat mens geword het, wat die verlossing oopbreek, die plan wat by Abraham begin het sodat presies op die regte tyd ek weer kan kom. Ja, ons het daai belofte. Ek en jy moet so in die oomblik lewe dat wanneer Jesus weer kom, dit vir ons die totale vervulling sal wees. En weet jy, hy is binne in my. Hy dra my vandag of ek nou goed of sleg voel, of ek nou goed doen of nie goed doen nie. Ten spyte daarvan, uit sy groot genade, laat Jesus my deur die krag van die Heilige Gees vorder op my geloofsreis. So kom ek vat vir ons saam. In hierdie onsekerheid, in hierdie beheer wat ek en jy verloor het deur die rustigheid wat ons gehad het voor die virus. In hierdie tyd wil God sê die fundament van alles is my woord. Ek sal my beloftes hou. Jesus is die ja op al my beloftes. En sy genade wil alles vir my en jou ten goede laat meewerk in ons omstandighede. Daar gaan klomp uitdagings wees. Ons gaan klomp foute maak. Daar gaan klomp mislukkings wees, teleurstellings. Ek bedoel daar's nie 'n mens wat nie teleurstel nie. En tog kan ons vashou dat God se woord bly staan. Daai goed laat nie God se woord verander nie. En God wil saam met my en jou in hierdie geloofsreis in hierdie oomblik wees sodat ek en jy 'n beter keuse kan maak en sodat ons hierdie dag en hierdie geleentheid voluit kan benut. Hou vas aan God se woord. Kom ons bid saam. Here baie dankie vir u woord wat mens geword het in Jesus Christus. En dat u ten spyte daarvan dat niemand van ons regverdig is nie, ons kom red en verlos het deur dit wat Jesus gedoen het deur sy kruisdood, sy sterwe, sy opstanding, sy hemelvaart. Dankie Here vir u genade. Dankie vir u woord wat lewendig word deur die Gees. Dankie dat dit altyd vas staan. Selfs al kom al my eie emosies, u woord staan vas. Ons loof en prys u daarvoor. Amen. Mm-hmm.